operator farruh media kuylay bugun o'zim sizlarni shoh yigiti go'zal qiz bugun to'yda o'ynab charchamang to'ylar qilib sizlar charchamang sho'x sho'xidan kuylayin bugun birlashning yoshlari uchun bugun to'yda o'ynab charchamang to'ylar qilib sizlar charchamang sho'x sho'xidan kuylayin bugun kuya tura do'stlari boshini egmagan donoların so'zi tinglagan ori baland g'ururi osmon birlashning sherigitlari nomatlarga boshini egmagan donoların so'zi tinglagan ori baland g'ururi osmon birlashning sher Şokudan köy charchamang to'ylar qilib sizlar charchamang sho'x sho'xidan kuylayin bugun birlashni yoshlar uchun operator farruh media kuylay bugun o'zim sizlarni sho'x yigiti go'zal qiz Geçer çəmən Şox-şoxudan kuylayın bugün Birləşnin yaşları uçun. Bugün toyda oynab çərçəmən Toylar qılıb sizlər çərçəmən Şox-şoxudan kuylayın bugün Kuya tura dostları so'zlarga boshini egmagan donolarning so'zini tinglagan oru baland g'ururi osmon birlashning sherigitlari yigitlari nomardlarga boshini egmagan donolarning so'zini tinglagan oru baland g'ururi osmon birlashning sher Virajları uçun charchamang to'ylar qilib sizlar charchamang sho'x sho'xidan kuylayin bugun birlashni yoshlari uchun operator farruh media kuylay bugun o'zim sizlarni sho'x yigiti go'zal qizlarni shahri to'zim g'ururi bo'lgan birlashning mard yigitlari kuylay bugun o'zim sizlarni sho'x yigiti go'zal qizlarni shahri to'zim g'urur chaman sho'x-sho'xidan kuylayin bugun birlashning yoshlari uchun bugun to'yda o'ynab charshamang to'ylar qilib sizlar charchamang sho'x-sho'xidan omadlarga boshini egmagan Donaların so'zini tinglagan Ori baland g'urur osmon Birlashning sherigitlari yigitlari boshini egmagan Donaların so'zini tinglagan bugun to'yda o'ynab charchamang. to'ylar qilib sizlar charchamang. sho'x sho'xidan kuylayin bugun birlashni yoshlar uchun